啊，嘿，吼，就是讲吼，顶摆啊，迄猪头皮普拉斯未知之境啊，啊，限二十个字咧，啊，二十二秒就抢了了，就对啦吼。害我若行咧路吼，拢去互叫就对啦。啊，猪老壳啊，我拢买袂着是啊，无大人都一寡迄个迄个疯狂参加有无？吼，一扫扫十几个就对啦。吼。 想讲互人话是讲，迄卖相好，就唱讲版对着对？哦，换一个外套，换一个吊饰，红面甲臭头安尼啊！哦，啊话作办足久吼，啊想重新上市，搁加一个挂点对？安尼就会互较早好不容易搁唱着遐，恨得牙痒痒，不得不再抢一次吼。啊，你即下要做啥呢？ 无咱着从，无论从有能食吼，也做安那精装版料对不对？出一个平装版吼，啊包较简单嘞吼，括较少吼，啊主要咱即个了。 主要八条沟拢有啊，就对啦吼。啊，咱设计嘛，甲一寡迄碳足迹吼，拢甲加加入吼。真侪设计过程呢，即个一九、二九、三九，到最后定九吼，拢无共款吼。会通看出即个设计的小改史吼。啊，左看右看拢了吼，无阁加两条好啦吼。甲迄个较早旧年的九月九号吼，首唱会吼，加一个挂出来。啊，阁旧年的即个吼，迄个。 霸高雄的霸权之夜六月五号，要要条出来吼，安尼吼，就会互头一摆二十二秒抢到遐吼，恨得牙痒痒吼，不得不再抢一摆，爽吼。所以呢，咱即下做猪头皮普拉斯未知之境麦纳斯吼，比这猪头皮普拉斯未知之境哦，点就输我了，麦纳斯毛，但是搁普拉斯一输我吼。 啊，那安尼都咱我头一摆吼，二十二秒就唱到遐吼，恨得牙痒痒，不得不再抢一次。哦，阿这讲过啊，哦，好啦，好啦，嘿嘿。